grigio di un ecosistema, di una galassia, di una realtà, dei sogni e dei sognatori, per qualcosa di più grande, per qualcosa di più importante. Siamo le donne e gli uomini della Devington, dell'Inghilterra To.